ربي النموتا كساني اللي مولي لقافتي أسكي سرب نباس ربي أقول الحمد لله سيابان غلطا نمنتي قجل جيتي تكا يوم جلتا كنويتا في لمت أمتا أمتا محمد إن جعلا أمتوتا نمني سان الرفي جعلا أمتوتا آه، منزوماني رباي نركا فوقسي بابا